आजकल किन ढिला रिप्लाई गर्छ किन ढिला रिप्लाई गर्छ होला भने त उसको लाइफमा अरू नै आएको रहेछ अनि उसलाई मसँग बोल्नै मन छैन रहेछ <laughs>